その後は、うーん、ハガレンの映画に出られるって決まった時、あれは、本当に嬉しかったです。なんかこう、自分の、こう人生を変えてくれた作品にまさか出られるなんて思わなかったし、なんか目の前で エドとアルが喋ってるっていう現場にいられたのも嬉しかったし、荒川博夢先生に会えちゃったっていうのもすごく嬉しかったですし、あの時は実は私、名前、ほんの、ん役に名前がないなんかその、いわゆるモブみたいな、女の子みたいな役で呼んでいただいてたんですけれども、その時にいろんなガヤをやらせていただいた時に、子供の役を こう、たまたま振っていただいてて、で、それで、あ、子供やれるねって判断していただけたのか、後日もう一回収録に呼んでいただいて、で、お名前付きの役を今度はやってくださいっていう風に言われたっていう経緯があって、まさかその作品、大好きな作品に名前付きの役で出られるっていうのが本当に夢みたいに嬉しくってパンフレットも買ったし、 そうそうそうっていうのが本当嬉しかったなってこれも多分ね人生のこのトップ5の中に入るかなと思います